c'est au moins 400. Quand on sort, c'est pour un coup. J'ai la lame, on devient beaucoup. Et de très loin, je peux serrer ton cou. On sera 40 000 sites au rendez-vous. Tu Disparais d'un coup. Wow, magique. Gucci, Fendi, t'es fri un bout. Eh baisse, mais le daron dort. Je suis Jackie Chan, tu connais pas ton corps. C'est moi le messie, le ballon d'or. C'est un danger, quoi qu'on sort. Ramène les aigles et les trois condors. Je suis comme Link devant Ganondorf. Y a pas de turbo, y a pas de confort. On va te la négro, faudrait se le T'es en Ferrari sur le périph', mais négro, je te prêt même en vélo. Et ce flot n'est pas volé. Et on tombe dans la ville, ces négros sont vilains. Je préfère ma pétasse au cul de Nabila. Je n'avais pas le bac, mais le pétard devient bilingue. Tu crois en Dieu, pourtant tu fumes, pourtant tu bois. Elle me dit je baisse, c'est pas ce que tu crois. Et le canon fait roi. On organise un blocus, je les lave. Troisième opus, me rappelle parce que ton flow ne vaut plus. Hey, on avance les flics au cul, je cours comme Neymar, je cours pas comme Allen. Ils peuvent pas me bloquer Devant ta porte on va toquer J'ai le socket, 6h du mat On t'a chopé fait comme un rat Le c'est Les baiser les battre mais j'ai pris du temps pour monter l'échelle Maintenant échec et mat Et tu mates ton échec Le siège faut faucon millénium Jamais ne crame, jamais ne s'éjecte On veut bien si t'as mis les hommes Le garde comme papin Veux pas débiller que en pépé Pour ça que j'ai déjà le cerveau comme un papy c'est Gucci, pas Guerlain Je suis l'enchanteur c'est moi Merlin